ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏನು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಕಾಶಿ ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮೂರು ಏನು ಹಿಂದೂಗಳ ಆಸ್ಥಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೇ ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಉಳಿದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನದಾವ ಅವತ್ತರ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅವಾಗ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯದ್ದು ಏನು ಸತ್ಯದ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ರಾಮದೇವ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಲಿಟಲ್ ಶಾಪಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ ಅದ ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮರಳಿ ದೇವಾಲಯ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಷಯನ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಾಲಯ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದು ವಾದದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಅದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಆ ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು ಏನದಾವ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಲ್ಲಿನ ಇವ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಹಲಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಂಗೆ ಒಳಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಅದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದು ದೇವಾಲಯ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಲಿಟಿಲ್ ಶಾಪಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೋಳ್ ಅದ ಆ ಬೋಳನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಅದ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಪಕ್ಕಕ್ಕನ ಈ ಗುಡಿ ಅದ ಈ ಗುಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲನಾಗಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನನಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅದನ್ನು ಮಸೀದಿ ಮಾಡಿದರು ಯಾವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ಅಲ್ಲಿನ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪುರಾತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಮಸೀದಿ ನೂರಾರು ನೂರು ವರ್ಷದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ನೂರು ವರ್ಷನೂ ಹಿಂದೆನೂ ಇರ್ಬೋದು ಐದುನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೂ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ನಿಸಿಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮೇ ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಅದಾವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ತೆಗೆದಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದ್ದೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಅದಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಬಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಕಂಬುಗಳು ಅದಾವ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿಂದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡಿದಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡ ಐತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಹೌದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ ನೂರಕ್ಕೆ ಅದ ಸರ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿನಾಗ ಅನೇಕ ಪೂಜಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅದಾವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅದಾವ ಯಾವ್ದು ಆಗಿದ್ದದ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಅವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡುವು ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಬೇಗ ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಖಚಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣನಾಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಿಂದ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅವ್ರು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಏನು ವಯಸ್ಸಿನವರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಮಂದಿರ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದು ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ 네? 좀 비교해 볼까요? 예.